かってどんやまだ白いねもういいんじゃない止まるかとめっちゃ近いよお あ、残った。めっちゃ近いんじゃないめっちゃ近いんじゃない近そうだよ。これ事件起きる、絶対。えー、 <laughs> やだ。潜っております。アリソンバンカー。猫がいる。 結果オーライすごいじゃんはいうまいですレンちゃんのバーディーパットです果たしてニアピンからの丸が2個の3つをゲットできるのでしょうか 強気できたこれはニアピンもかかってるからオッケーあげませんだだ何玉二玉二玉でいくよ 海に向かってどんやパイナップルめがけてパイナップルね、うん、オッケー真似してんのね真似してんの真似から入るから海に向かって、はい、頭残して右に乗って ナイスあ大丈夫、帰ってこなかっただけいいよいいよ、うん名物ホールですじゃあ灯台に向かって逆に凄んでる灯台 ナイスショー本当に灯台に向かってるよナイスショーおおナイスドローいいんじゃないありがとうやった 今も思い通り今思い通り打てたちょっと左足上がりだったから、もうあの頭動かないようにヘッドアップだけ意識したら結構当たりました翔太さんはやっぱヘッドアップの意識がすごい大事にしてますよね、うん、パターからドライバーから全部ヘッドアップは、うん、でも本当打つ時に必ずライが悪いと頭動かないように頭動かないようにって言ってる、うん、それだけ注意してます、うん すごです。ナイスオンです。はい、ありがとう。はい。 場今全然左にすったね問題ないです変なとこった起き上がりました先っぽじゅんちゃん富士山見える これです富士山まだ白いねだいぶ溶けましたよでも富士山が見えて むきすぎだ丁寧に行こうナイスショーナイスオンボギーで割れそうやでいいねいいねやばいかもやばいかもしれないあ純ちゃん ぎた純ちゃんでもバンカー得意だから大丈夫だよ湿ってるね、うん、いくよおおういワンピンナイスワンピンないよし 掘る砂のさ、量が絶妙なんだよね。ナイス。やばやばれたよね加速した遠心力でそうだよね